Start med at stille 3D-scanneren på højkant. Der er to tilslutningsmuligheder. Det ene det er strøm, og det andet det er så USB, som skal over i computeren. Derefter så kan du på knappen om på bagsiden tænde for scanneren, og så er den klar til brug.